Кара әле, Рамил. Ә? Бик сәер авыл. Анда ир атлары нишли икән? Фәрит! Әу! Фәрит! Әу! Кара әле. Ну, Сездә Терес түгергә кирәкдер. Ә, хатын түгә. Карале. О. Синең каршыгың иртәгә нишли? Фундамент салырга идем. Хатын бер үзе булдыра алмас. Белмим, белмим. Шәһәрдән кайса, әйтермен.